Non, rien, du tout. Non, Bon, euh, oui, une expérience pour la Nuit européenne des chercheurs. La Nuit européenne des chercheurs tout Mais euh, c'est pas annulé la Nuit européenne des chercheurs Non, c'est pas annulé, c'est juste reporté ah. au 27 novembre. C'est bien, le 27 novembre, bah, je viendrai.